Ești o persoană serios preocupată de carieră și de succesul în viață. Știi foarte bine ce vrei, dar nu îți imaginezi întotdeauna cum se poate obține acest lucru. Hotărâtă și ambițioasă, dorești să obții ceea ce vrei atât de mult, încât nu se poate ghici spiritul contradictoriu în spatele fața de aparent conservatoare. Deși creezi impresia unei persoane inteligente și raționale, neglijența ta, Dragostea ta pentru sentimente și schimbări puternice poate fi simțită în orice moment și poți decide să renunți la orice altceva. Ești întotdeauna o persoană extrem de serioasă în legătura cu ceea ce faci. Indiferent cât de impunătoare și de sensibile le-ai putea părea altora, în atingerea scopurilor tale, ești încăpățânată și hotărâtă. Pe lângă cei dragi și prietenii tăi, ești un sprijin real poți da impresia că viața ta merge fără griji, din păcate, și poate din fericire, în spatele de neglijentă și frivole, există adesea o exigență extremă nu numai pentru tine însăți, ci și pentru cei apropiați de tine. Dacă vei deveni lider, ascultarea necontestată ar fi o condiție indispensabilă pentru cooperarea în comun. Semnul tău zodiacal aparține constelației gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, sociabilitate, capacitate bună de învățare, minte analitică, flexibilitate, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată, deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Tresătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur, te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizez tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și lipsa înțelegerii. Te-ai născut carieristă. Ești conștientă de dorințele tale, deși adesea te îndoiești asupra modului în care trebuie să mergi la obiectivul dorit. Cel mai adesea, ești extrem de nerăbdătoare, ai un temperament coleric temperat, ești dornică să obții ceea ce vrei aici și acum. Există multe contradicții în sufletul tău, care nu sunt vizibile la prima vedere, pentru că tu rareori te gândești la astfel de lucruri. În sine ești conservatoare și rezonabilă, aceasta este influența cifrelor din data nașterii, dar semnul zodiacal gemenii poate oricând să te încurajeze să renunți la orice și să-ți schimbi drastic locul de reședință sau ocupația. Poți fi un profesor lipsită de importanță, Îți lipsește răbdarea și înțelegerea necesară în această meserie. Este chiar mai greu pentru tine să privești modul în care alții lucrează inepuizabil. Este mult mai ușor pentru tine să faci lucrarea în sine, decât să aștepți ca aceasta să fie făcută prin mediocritate. Poți fi extrem de convingătoare în argumentele tale. De regulă nu vei exercita presiunea asupra celorlalți, dorind să-i forțezi să se supună propriilor tale opinii poți fi foarte influentă în acele cercuri în care lucrezi, chiar și după pensionare, poți fi căutată invariabil pentru ajutor și sfaturi. Ești întotdeauna vizibilă în societate, cu toate acestea, nu ai emoție și intuiție. Poți fi extrem de încăpățânată și surdă la sentimentele altora. Poți suferi de neîncredere și impulsivitate. Foarte adesea, poți demonstra un fel de copilărie în comportamentul tău, provocând neplăcere altora. Poți fi un organizator strălucit, designer, călător, pentru că ai un sentiment de spațiu și orientare în mișcare. În cazuri rare, metoda ta este atât de individuală încât reușești să ajungi la capătul celui mai dificil traseu. Numai în timp, deja testată de experiență, logica raționamentului tău devin clară pentru ceilalți. Îți place să-ți înfrumusețezi povestea? chiar să minți. De regulă, este un joc inofensiv, dar, ca orice alt joc, acesta trebuie păstrat sub control și nu are voie să se transforme într-un eveniment serios. Nu trebuie să te implici în grupuri de influență, deși poți fi jucător foarte priceput, ești foarte sensibilă la pierderi și poți să nu poți să-ți contracarezi ardorarea. Indiferent de cât de respectabilă te naști, îți vei găsi întotdeauna adepții și fanii, atât în societate, cât și în viața ta personală. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești sinceră, independentă și inteligentă. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 17 iunie soarta ta? Universul te-a dotat cu noroc extraordinar. Beneficiile însă își merg în mâinile tale. În același timp, toată responsabilitatea stă pe umerii tăi și totul depinde numai de gândurile și acțiunile tale. Ești un adevărat creator al propriei tale vieți, căci Universul te-a înzestrat generos cu talent și a creat toate condițiile pentru autodezvoltare. Ai un caracter luminos și expresiv, pentru a atrage atenție celorlalți. Uneori inventezi ficțiune și îmboldită cu propriile tale fabule, îți pierzi simțul realității. Lumea ta iluzorie este mai atractivă pentru tine decât realitatea din jur. Inofensivitatea unui astfel de comportament le permite celorlalți să te trateze cu înțelegere. Altora li se pare că totul îți este dat fără efort. Ceilalți nici nu bănuiesc că o viață lipsită de griji este rezultatul muncii cotidiene. Datorită responsabilității și disciplinei excesive, tu rezolvi pas cu pas toate problemele pe cont propriu. Ești obișnuită să te scufunzi în procesul de lucru cu capul, mai ales dacă tipul de activitate ales este aproape de tine în spirit. Ești un excelent angajat și asociat de afaceri, ai drept scop doar succesul. Dotată cu calități umane pozitive, îți faci un număr mare de prieteni și cunoștințe. Ești foarte conștientă de orice fel de relație și întotdeauna vii în ajutorul unui prieten care are probleme. Sentimentalitatea și tandrețea ta se reflectă în dezvoltarea relațiilor de dragoste. Ești foarte sensibilă la subiectul pasiunii tale. Dragostea ta este mai mult ca tutela, tu încerci cu toată puterea ta să o salvezi de adversitate și să-ți ascunzi fericirea familială de întreaga lume. Natura ta reacționează foarte sensibil la orice critică, chiar și cea mai nesemnificativă. Nu poți să faci față emoțiilor, fie rupi legătura cu infractorul, fie pentru o lungă perioadă de timp să-ți aminteți o insultă. Cu toate acestea, tu însă ți ești de nepătruns pentru greșelile altor persoane. În general, calitățile tale pozitive depășesc cu mult unele dintre dezavantajele tale, ceea ce îți permite să te bucuri de o autoritate meritată în societate și să te bucuri de relații de prietenie și de familie de înaltă calitate. Dragoste și compatibilitate În dragoste și prietenie ești o parteneră pasională, iubitoare și de încredere. Dorința de a flirta, caracteristică ție, este slăbită de numărul 17, care este responsabil de dorința de unire permanentă și înțelegerea avantajelor unei relații serioase și durabile. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. La lucru, Ești întotdeauna extrem de gravă și concentrată, fără glume. Se întâmplă că din exterior ai putea părea lentă și chiar leneșă, dar nimic nu te va duce în eroare de la atingerea scopurilor tale. În spatele tău, este ca în spatele unei zide de piatră, rude și prieteni, nu îi vei lăsa niciodată la greu și îi vei ajuta cu ceea ce poți. Se pare că totul vine la tine cu ușurință și fără efortă din partea ta, ca și cum ar fi de la sine, dar nu este așa. Ca lider, nu tolerezi nimic altceva decât ascultarea absolută și executarea exactă a instrucțiunilor tale. Ca profesor nu ești foarte bună, îți lipsește răbdarea și înțelegerea altora. De asemenea, îți este greu să observi cal munca altor oameni fără să faci nimic, de obicei impunându-ți enervant opinia asupra colectivității ca fiind singura corectă, nu ești jenată de presiunea psihologică pe care o impui. Tu convingi pe toată lumea în corectitudinea ta în orice fel și, în același timp, cauți să faci lucrarea în conformitate cu instrucțiunile tale. Ca rezultat, acești poți deveni foarte autoritară, fără consiliere din partea colegilor, dar colegii tăi încearcă să nu facă nimic și se consultă adesea cu tine chiar și după pensionare. Vocația ta este administrarea și organizarea fluxului de lucru. Sentimentul tău născut, sensibil față de timp te ajută. Sentimentul de spațiu te ajută să faci o carieră de designer. De asemenea, poți avea un succes perfect în orice lucrare legată de călătorii și schimbări frecvente de locuri și impresii, sănătate și boli. Chiar dacă ești cel mai puternic voinic, poți fi neajutorat în fața puterii dorințelor tale. Acesta este flagelul principal al tău. Te poți deda la toate cele grave, în imposibilitatea de a rezista la obiceiurile pernicioase. Poți supraviețui, abuza de alcool, poți fuma prea mult, poți schimba partenerii sexuali prea des. Natura ta pasionată nu știe ce să facă, ceea ce adesea subminează sănătatea ta. Este ca și cum capul tău nu se potrivește, nu înțelege cât de distructiv poate fi în mod de viață hedonist. Prin urmare, din tinerețe, trebuie să te obișnuiești cu respectarea regimului pentru a fi absorbită în subcortex și pentru a deveni un obicei necesar. Fiind o natură senzuală, trebuie să te controlezi în ceea ce privește dependențele dăunătoare, fie alcool, junk food, tutun, orice fel de plăcere carnală, inclusiv relațiile cu sexul opus. Ar trebui să cultivi o voință, care poate fi prezentă în procesul de îndrumare a altor oameni sau de urmărirea unui scop, dar să fii slabă sau complet absent în raport cu propriile dorințe. Problema se datorează adesea faptului că nu înțelegi cât de periculoase sunt obiceiurile pentru sănătatea ta, sau pur și simplu nu-ți pasă de acest fapt. În acest sens, Nutriția obișnuită și exercițiile moderate pot avea un efect stabilizator. Soarta și norocul Universul ți-a oferit posibilitatea să ai în viață multe binecuvântări și bucurie. Ești împuternicită să-ți creezi propriul destin. Dar cum va fi soarta ta, depinde în întregime de alegerea ta. Dacă nu-ți pui avizul peste ceilalți, toate întrebările vor fi rezolvate din punctul de vedere al bunătății, iubirii, binecuvântărilor și recunoștinței față de lumea din jurul tău, viața ta va fi plină de armonie și se va asemăna cu un bazm. Sfaturi pentru tine. Poți fi o figură foarte importantă în societate. Cu toate acestea, poți suferi de o lipsă de intuiție și de emoții, ceea ce duce deseori la indispoziție și lipsă de reacție. Adesea ești neîncrezătoare, poți cădea cu ușurință în mânie, poți lua prea multe decizii rapide, Uneori, nu ești la locul tău, devii frivolă și nebunitoare, ca și copiii, sau fericită ca un înger. Se întâmplă să mergi la obiectivul tău într-un mod foarte dificil și confuz, dar în cele din urmă vei obține ceea ce vrei. Uneori, din motive de convingere, vii cu ceva, înfrumusețezi discursul tău cu prostii. În principiu, nu este nimic în neregulă cu acest lucru, dar este totuși necesar să te asiguri că această caracteristică a caracterului nu scapă de sub control și nu te transformă în mincinoasă. De asemenea, pentru tine jocurile de noroc sunt contraindicate, poți suferi pierderi foarte, foarte dure și într-o bună zi îți poți rupe gâtul. Învață să tratezi critic constructiv. Aceste lucruri te va salva de la o multe probleme în comunicarea cu ceilalți. În plus, Încearcă să găsești în tine un apel la acțiune și nu un motiv de insultă. Nimeni nu se îndoiește de talentul tău, dar chiar și mințile mari se înșelă. Nu deranja cursul vieții tale cu cursa pentru visul mitic al lui Icar. Pasiunea și expresivitatea ta te împing să acționezi prea efervescent. Nu risca. Ai grijă de ceea ce ai deja. Ce cadouri ți se potrivesc? tu tolerezi mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta bești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru, dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus, dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva, dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.